अंदर आओ क्या होगा ऑफ यह स्लीपियों का इलाका है यहाँ से यहाँ से स्लीपी शुरू होते हैं यह है बासतीनी लश्कर हमको ये कुत्ते यहाँ से उनसे बचाकर अपने कबीले तक लेकर आने कबीले तो की सुरक्षा भी होती है और तो यहाँ बासतीनी लश्कर से बचा के हमने यहाँ से गुजरते यहाँ तक आना है और ये है हमारा कबीला कबीले तक लेकर आने है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ तुम कुत्ते को ले कुत्तों को लेने जाओ और अब सफाइयों को तैयार करो ये मेरा हुक्म है कुत्ते कहाँ से लेने जाना है आना कुत्ता मंडी से लेने जाना जो हुक्म हम सतियाना कुत्ता मंडी गुलामाबाद जा रहे हैं आज चले तुर्कोत हमें बगेड़ी और धूंधा कुत्ता चाहिए अच्छा कुत्ता चाहिए मुझे पता है दोंदे और चौके कुत्ते कहाँ मिलते हैं पांच टांग वाले नहीं बल्कि दो टांग वाले कुत्ते भी मौजूद हैं लेकर आ रहे हैं वो इंसान और हाथ में तलवारें भी पकड़ाएंगे मैं जंगजू को बनाएंगे ये तुम्हारी शिक्षा है ठीक है तुम बोले जंगजू बनाओ ठीक है भाइयों भाइयों भाई घोड़े तैयार करो तो आपके पास है घोड़े तैयार भाई आपके पास असली रुपया है मेरी कहीं मेरी कमेट निकली हुई है पैसे ना तो मेरे ठीक है चलो पैसे पकड़े और जल्दी आए तो मुझे मेरा अस्सी हजार रुपया तो मैंने पीछे लेने जाना है थैंक यू शुक्रिया अपनी माँ का फोन आप बहुत अच्छी है सरदार आ जाइए सरदार आगे तशरीफ रखिए बनाती है भाई आपको अचानक कुत्तों की जरूरत क्यों पड़ गई मुगलों का मुकाबला करने के लिए उनके लिए जो हम हमरा करते हैं उनके लिए उन जैसे ही हमें चाहिए कुत्ते ये तुम्हारी है जो हुक्म भाई पैसे आज हम सत्यारा कुत्ता मंडी जाते हैं ठीक हो गया आगे तशरीफ रखिए तुर्कोस सबसे भाई को कहो तुम्हारी भाभी आज खाना पका रही है सारा खाना मेरे सब खाए सबसे भाई मेरे तरफ खाना खाएंगे अर्थगुल भाई कह रहे सभी इनकी तरफ खाना खाएंगे आज कुत्ता मंडी चले अल्लाह अल्लाह ये सभी बुल्ली कुत्ते आपके कितने पैसे इसके तीस हजार तीस हजार हाँ, इसके इसके दस हजार इसके इसके पंद्रह हजार पंद्रह हजार हमारे सरदार से ही बात की रही है फिर तो सरदार तशरीफ लाइए भाई सरदार ये जर्मन जैफर है ये ग्रे हॉर्न है ये बुली कुत्ता कुत्ता दिखाया जाए आ जाओ इसकी प्राइस क्या है मुझे बताओ चालीस हजार इसमें से इस तरीके क्या खास बात है ये धोंदा है धोंदा है क्या ये धोंदा ठीक है दादा तो, तो अच्छा है ये कैसा कुत्ता तुमने पाल रखा पकड़ के ले जाओ कुत्ते कुछ नहीं है समय तो मर रहा बात तुम्हारा बात मैं रोज हांडी मैं अच्छी रोटी जानता रहूंगा तुम्हारी तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हांडी बताती है मैं नहीं मांगता कुत्ता देखो उठाया जा चलो ये देखो अल्लाह की तकलीफ देखो तो टग वाला कुत्ता और ये पेशाब भी करता क्या इसकी क्या खुराक है जो तोड़ी बंदा तूरी मंडा है क्यों खाता है ये कितने खा लेता है ये खा लेता है पाँच छः किलो खिला देंगे ये भी पैक करवाओ औंदा या खीरा पक्का खीरा और इसके दांत वो दांत कहाँ गए इसीलिए तो पक्का खीरा है चलो ये मैं टकराओ ये हमें नहीं चाहिए ये वाला हम बस दो कुत्ते लेकर जाएंगे तुर्कोत ये दो कुत्ते पैक करवाओ जल्दी लेकर जाएंगे हमारे सरदार कह रही है दो कुत्ते पैक करो पहले वाले ले जाए भाई सफरिया निकाल ले कुत्तों के सिर्फ पंद्रह हजार रूपए देने चौदह हजार कितने लोगे फिर चालीस चालीस नहीं तुम्हें चालीस नहीं दो टांग है ही नहीं वो दो टांगों वाला कुत्ता है दो टांगों वाला दो टांगे नहीं ना ये उसके साथ लगाओ फिर यार तीस नहीं मिल सकता पच्चीस दे तो पैंट उतरी हुई थी कुत्ते की पच्चीस हजार है ठीक है चलो सरदार उनको जाके संगलियां डाल ली Oh भाई से मोटा संगल डाले क्योंकि ये गुली कुत्ता है ये डाल लेते हैं इसको भाई भाई मैं का कुत्ता दिखाने जा रहा तुम वापस आओ तेरे कुत्ते नहीं ये तो सब लड़ाई में कह रहा अपने कुत्ते रखना मंगोल किसी वक्त कुत्ते हमला कर सकते हैं मौत तैयार रखो हमेशा के लिए जो होगा है चोर थे उनको तैयार रखो कुत्ते का भोंग रहे हैं

जो बड़ा जो कम तू साथ आओ क्या हुक्म है भाई तो बड़ा और जो सुल्तान खाना पका रही है खाना वो गोश्त लेके आ गई है अंदर भेजो हमको आ जाओ अंदर भाई कह रहे समोच समोच समोच समोच तू खुद डालो येलो खाओ ओ बस ओ बस ओ बस इतना काफी मेरे शेरो सो जाओ सुबह ठीक है तुम सो जाओ चल मेरा